हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो डिस्काउंट को लेकर के है जैसे कि अलग आप डिस्काउंट देना चाहते हैं मुझे लखनऊ से फोन आया था और हमारे व्यूअर हैं शायद तो उन्होंने बोला था कि जैसे एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कि हमें डिस्काउंट देना है कितना देना है जब देना है तो आप उसको ऑन कर लीजिए जब नहीं देना है तो ऑफ कर दीजिए जैसे क्या है कि देखिए कुछ इस तरह का मैटर है कि मान लीजिए सेल्स वाउचर में हम जाएंगे तो सबसे पहले सेल्स वाउचर में जाने के लिए हमें F8 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से F8 प्रेस करके हम आ गए सेल्स वाउचर में और यहाँ पर कोई डेटर पार्टी हम न्यू बनाते हैं हम पुरानी डेटर पार्टी पे काम नहीं करेंगे न्यू डेटर पार्टी बना लेते हैं जैसे मैंने यहाँ कर दिया गौरव ठीक है ये हमने बना ली अलग से डेटर पार्टी और इसे डाल लेंगे सन्ड्री डेटर के ग्रुप में यहां से सन्ड्री डेटर कर देते हैं ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस करते हुए यहां पर इनका एड्रेस वगैरह आप चाहे तो फिल कर सकते हैं और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं ये एक्सेप्ट करा लिया यहां पर डिस्पैच की डिटेल आप चाहे तो डाल सकते हैं फिलहाल मैं इसको अवॉइड करता हूं एंटर प्रेस करता हूं एंटर प्रेस करता हूं एंटर प्रेस करता हूं यहां पर एंटर कर देते हैं और यहां सेल्स अकाउंट आ जाएगा आ गया सेल्स अकाउंट अब यहां पर जो भी आपको लेना है जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो ले लीजिए ठीक है अब मान लीजिए कीबोर्ड ले लिया आपने अब मान लीजिए कि पांच कीबोर्ड ठीक है और एक की रेट सात सौ रुपए है डिस्काउंट नहीं मिलेगा इनको यहां पे डिस्काउंट का भी कॉलम आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्टिवेट कर दिया है ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया इस पे जीएसटी लग जाएगी जो भी आपको जीएसटी लगाना है वो लगा लीजिए तो ये जीएसटी सीजीएसटी आ गया फिर यहां पे एसजीएसटी भी कर दीजिए तो यहां पे एसजीएसटी भी हो जाएगा ठीक है दोनों हो गया अब यहां पे दोनों होने के बाद इसको कंट्रोल करके एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है इसे हमने करा लिया है एक्सेप्ट ठीक है लेकिन इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि सामान आपने लिमिटेड खरीदा ठीक है इसीलिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया ये एंट्री अगर आपको देखनी है तो यहां पर आकर दो बार डी प्रेस करके आप देख सकते हैं आपकी जो सेल्स वाली एंट्री है वो यहीं कहीं है तो ये शायद वो एंट्री है एंटर प्रेस करिए ये देख लीजिए ये पांच कीबोर्ड आप 700 का एक था तो ये लिमिटेड आपने खरीदा था जिसके चलते आपको डिस्काउंट नहीं मिला ठीक है अब इसी मंथ में आगे डेट आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ वी प्रेस कर लेता हूं और यहां से डेट uh, चेंज करने के लिए F2 प्रेस कर सकते हैं आप कहते हैं दो चार दो ठीक है अब एंटर प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे डेट चेंज कर दिया मैंने और फिर यहाँ पर वही डेटर पार्टी में ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए फिर यहाँ पर आइए सेल्स अकाउंट का लेजर लगाइए अब इस बार कीबोर्ड की जो बात है बेच रहे हैं 500 कीबोर्ड कितनी कीबोर्ड बेच रहे हैं 500 कीबोर्ड तो अभी देखिए यहां पर आप डिस्काउंट लगा सकते हैं आप चाहे तो यहां पर डिस्काउंट दे दीजिए डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा माइनस हो जाएगा उतना पैसा ठीक है लेकिन हम इस तरह से डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए एक शॉर्टकट की है F12 उसको प्रेस कर लेना चाहिए और उसके बाद यहां पर आप नीचे देखेंगे तो यहां से देखते हुए आइए यहां पर आइए ट्रेड डिस्काउंट ये कब मिलेगा जानते हैं कब मिलेगा जब आप जीएसटी चालू रखेंगे तभी मिलेगा आपको ट्रेड तो डिस्काउंट को यस कर दीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए काम हो गया है अब यहां पर जो डिस्काउंट आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए ना कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर डिस्काउंट दे दीजिए जो भी आपको डिस्काउंट देना है तो कहां पे देंगे यहां पे देंगे ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा है यहीं पे दे दीजिए तो मान लीजिए कि इतना सामान खरीद रहे हैं तो इनको 5% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो ये 5 लिख दिया हमने और बाकी यहां 17500 अपने आप आ गया तो डिस्काउंट का अमाउंट तो शो हो रहा है लेकिन इसमें से माइनस होकर नहीं आ रहा है ठीक है अगर कोई और प्रोडक्ट है तो इसी तरीके से उस पर भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं लोगों पे डिस्काउंट दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे पहले से मैंने एलईडी मॉनिटर e बना रखा है तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 एलईडी मॉनिटर तो ये हो गया और इसकी कीमत क्या लगाई अठारह हजार रुपए इसकी कीमत लगा देता हूं मैं ठीक है तो ये 18000 कीमत हो गई इसकी और एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहाँ डिस्काउंट आ रहा है तो इस पर भी 5% का डिस्काउंट लगा देते हैं क्या दिक्कत है तो यहाँ 9000 का डिस्काउंट इस पे हो गया और 17500 का इस पे हो गया देख लिया लेकिन अभी हमको डिस्काउंट नीचे घट करके नहीं आ रहा है तो यहाँ पे घबराइए मत एंटर कीजिए नीचे आइए और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो अल्ट सी करके एक लेजर बनाना है ठीक है तो यहाँ पे लिखिए डिस्काउंट स्पेशल ठीक है या कुछ इसी तरीके से आप लिख सकते हैं मैंने डिस्काउंट स्पेशल दे दिया है आप कुछ और भी डाल सकते हैं तो ये डिस्काउंट स्पेशल कर दिया और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि हम ये पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालिए और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर ध्यान दीजिएगा ये डिस्काउंट देखने के लिए नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर डिस्काउंट कर दीजिए आप यहाँ पर डिस्काउंट ही करिएगा ये ध्यान रखिएगा एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कर दीजिए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस करके और आपको अमाउंट दिखा रहा है देख लीजिए यहाँ पर पांच लाख तीस हजार रुपए रुपए टोटल हुए हैं माइनस छब्बीस हजार पांच सौ पांच लाख तीन हजार पांच सौ यहां पर आ चुका है डिस्काउंट के साथ ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी जीएसटी यहां पे लगा दिया मैंने सी जीएसटी एस जीएसटी देख ही सकते हैं आप ये सी जी एस टी है एस जी एस टी है तो ये जुड़ जाएगा हम ग्राहक को ना बेच रहे हैं हम बेचने का काम कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा जीएसटी तो जुड़ करके देखिए यहाँ पे छह लाख नौ हजार दो सौ पैंतीस रुपए जीएसटी हम भुगतान किए हैं खरीदते समय तो वो भी तो भुगतान करेंगे जीएसटी वाला पैसा जुड़ेगा तो ये जुड़ गया है और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए जब एक्सेप्ट करा लेंगे और तब यहाँ देखेंगे यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आप ऑल्ट पी करिए एंटर प्रेस करिए और एक बार इसका प्रीव्यू देख लिया जाए कैसा ये प्रीव्यू आ रहा है तो ये देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी और अगर आपको डिस्काउंट लगाना है लास्ट में ले जाके लगाना है चाहे जैसे भी लगाना है तो ये ट्रेड डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है उसको चालू कर लेंगे तो ये आसानी के साथ आप लगा पाएंगे आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video